فمن جملة ما يفرع على ذلك صفة النسيان إذا قيل لك هل الله عز وجل ينسى فإياك أن تقول ينسى وتسكت وإياك أن تقول لا ينسى وتسكت لأن الأدلة منها ما أثبت النسيان لله